よろしくお願いします。で、短くお話ししますと、僕は、まあ、さっき綾野さんがおっしゃったように、福島原発、第一原発から15キロ、真西に住んでました。で、標高は550ぐらいあったんで、で、津波は全く問題なく。で、家も、使い石方式の基礎の古い家に住んでたんで、平屋の。で、屋根も軽くて。 ちょうど震災が、本震が来た時は、まあ、薪の仕事をしとって、で、まあ、一服しようかなと思って、3時前だけど、まあいいかなと思って、ココアを、まあ、ストーブ、薪ストーブ火入れて、ココア飲んで、で、たまたま午前中に、あの、デジタル放送のテレビの南朝区域だったんで、あの、光ファイバーみたいなのを町が引いてくれて、奥熊町。 で、その工事が終わって、で、まあ別にテレビとか全然見たくないんだけど、子供とかもいるんで、まあ、テレビ見れるようにしたんですけど、で、パッとテレビつけたら、ボーンと、あの、緊急地震速報が出て、で、これだと思って、すぐ外出て、で、ココア持ってたんだけど、薪割り台のところにこう置いて、で、もう2分、3分弱ですか、渾身があって。 その間もう、山がもう、ゴーってずっとうなってて。で、ここは、ほとんどこぼれました。そのぐらい。でも立ってられて、別に、まあ、こう、はくばって腰抜けるようなほどでもなくて。で、きストーブにちょうど火入れたばっかりだったんですけど、まあ、中の鉛筆がちょっと外れたぐらいで、まあ、ひっくり返りもせず、何の被害もなかった。 で、次の日爆発したんですね、1号機が。で、その爆発までは僕はもう、地震、津波、誤信溶融っていうのはもう予測してたんで。で、まあ、嫁がちょっと離れたとこに、たまたまちょっと、いたんで、迎えに来れ来てくれて、土曜日。で、常盤町っていう、 ていう35キロのところに、嫁の実家があったんで、そこに逃げて、で、2日ほどして、まああの、子供もまだ小学校2年生の女の子なんで、もうちょっと逃げようかって話になって、さらに親戚を、嫁の親戚筋をたどって、栃木県の那須、70キロぐらいですね、まで逃げて、で、そこに2週間ぐらい、3週間ぐらいいたんですかね。 で、高知県の県庁が経営住宅の無料開放を宣言してもらったんで、もともと中村の方に商売のがおったので、サーフ僕サーフィンやるんですけど、サーフィンブラザーがいて、まあ、経営住宅あれば余計行きやすいかなと思って、4月の頭にこっちまで逃げてきました。 実際じゃあ放射線どのぐらい浴びたのかなってこう、パッと計算したんですけど、20ミリシーベルト浴びました。で、あの、放射線量率ってあの、時間、単位時間あたりのこう、マイクロシーベルトとかミリシーベルトで、あの、表示されてますけど、僕は一応原子力学校を当てると20年いて、で国の 日本原子力研究所っていうところで、あの大学の原子力工学コースの、まあ、さらに短時間濃縮コースみたいなのを半年ぐらいトレーニングを受けた人間なんで、まあ、ちょっとした占領率の計算とか、あと、どのぐらい積算で浴びるのかって簡単な計算方法はもう自分でできるんで、で、まあ、こっち来て落ち着いて 生産した20ミリシーベルトを大体味付けてね。で、その、結局、具合悪くなりました。はっきり言うと。ナスに逃げて、栃木のナスに逃げて、もうすぐ、だから4日目ぐらいからもう鼻水、ドロドロ、ドの鼻水が出て、で、鼻血も止まんなくて、で、喉も痛い。これが低線量障害ってやつなんですね。 だから実際その100ミリまでいかなくても、恒常的に常にこう浴びてれば、何らかのこう、障害っていうのは出てきて、で、まあ国も政府も、当然原子力安全委員会も、東電も、全く問題ないって言い方してますけど、全く問題あります。っていうのが一つ、僕の生の証明。 で、まあ一応今日あんまりコピーしてこなかったんですけども、あのー、単時間あたりの占領率をどうやって積算にするのかっていう計算式を書いたメモ、すごい汚い字なんですけども、書いてきたんで、欲しい方はどうぞ持ってってください。で、まあ、0.24マイクロシーベルトパーアワーって書いてありますよね、新聞に。1時間あたり0.24マイクロ。それを1年間 ずっと浴び続けると、2ミリシーベルト。1年間あたり浴びるんです。で、ICRP って国際その放射線防護委員会が勧告してるのは、一般公衆の被爆線量限度っていうのは1ミリシーベルト。わかりますかその2倍を、たった、あ、20倍ですか。たった、あの、1ヶ月も経たない、3週間ぐらいで浴びちゃったんです、僕は。 でまあ僕はもう40今年7歳なんでそんなにもう細胞分裂もしてしてないからいいんですけどもあの子供子供はもう細胞分裂活発で自分の原本の DNA のコピーして体でっかくしてるわけですからその壊れた DNA をコピーすることによって発がん率が高まりますんでまあ子供もうすぐこっちまで避難させたっていういきさつなんですけれども。 そんなもう、ちょっと生々しい感じの話になっちゃうんですけど。で、もう、もう一つ言わせてもらうと、僕は 10, 10年前に東電辞めたんですね。で、なんで辞めたかって皆さん聞き、聞いてくるんだけど、理由はね、本当に簡単なこと。もう嘘 偽りの会社。ひどい会社。で、偉くなれるのは東電の原子力出てきた人間、技術系だった。もしくは東電の、あ、東大の法学部出てきた人間が社長とかになりますから。でも、そういうエリート官僚主義の最先端っていうところなんですね。最先端っていうのかどうかわかんないんだけども。で、 嘘ばっかりついてて、例えばまあ、あるものは壊れましたと。こう、この、ハンドルが壊れましたと。で壊れた理由は、例えばこうやって火に出しておいて、紫外線で劣化して壊れたっていうのが、普通の理由なんだけども、それを、その、経産省、昔で言うと通産省、で、今で言うと保安院と原子力安全委員会に説明するのにあたって、 自分たちが説明しやすい。しかも結果ありきで辻褄が合うようにストーリーを作って、それでホワイに報告してプレス発表するわけです。それを専用のテレビ回線を使って、まあトラブルをちゃんと、あのー、収束するまでの間、テレビ会議で延々と昼夜を問わず、1週間缶詰とか2週間缶詰当たり前の中で、どうやって こう、壊れた、ハンドルが壊れた原因を、役所に説明しようかってことをやってるわけですよ。で、僕はもう17の時からサーフィンやってて、レゲエの神様の神様のドグマーレが大好きで。で、そのせいで、そういう嘘偽りに気がついて、僕はもう会社いる時にバランス崩しちゃったんですよ。 そういう世界にいたからいつも自然と触れててレゲエが大好きで、まあ、ビールも大好きでで友達といい波乗って美味しいビール飲むっていう生活とその東電のその組織の中での役割っていうそのギャップですね真逆ですからはっきり言ってそれでバランス崩してもうやめたいって表明して 辞めるのに3年かかりました。3年です。もう引き止めに引き止めて。で、最後も、僕ちょっと、あの、労働組合の仕事とかも少しやってたんで、で、労働組合の委員長と面談になって、引き止めの面談になって、でなんで木村辞めるんだと。その理由を、本当の理由を教えてくれと、労働組合の委員長に言われた時に、僕こう言ったんです。 はっきり言って10年前ですよ原子力発電とか原子力エネルギーっていうのは社用終わってるだって分かりますよね皆さんも本当に意識が高い人たちだからプルトリウムの241番が放射能のこう力が弱まる半分になるまで2万4000年かかるんですよ今この瞬間使ってるエネルギーのために2万4000年 先の子孫にゴミを、負の遺産を受け渡すことの、解が出てないわけじゃないですか、答えが。なのに発電し続けてることのその、もう、矛盾だから社用なんですよ。そしたら、労働組合の委員長こう言いました。木村お前、頭が狂ったんだな。気が狂ったんだな。僕は、あんたが気が狂ってるんだよって、はっきり言ってあげました。 来たすごい怒って、お前みたいなやつもうやめろと。そう言われて、やめられて、で、またその後に面白い話があるの、あるんですけど、僕はね、あの、原子炉の認可出力ってあるんですよ。例えば福島第一の1号機だったら、1380メガワットなんですよ、原子炉出力が。1380メガワットを電気にすると、46万 46メガワット。で、東京ディズニーランドを1日動かすのに必要な電気は57万、57メガワット。だから福島第一の1号機じゃ東京ディズニーランド動かない足りないでね、もともとの原子力、電気の出力は測れるんですよ、ちゃんと。オームの法則みたいなやつで。オーム <laughs> あの、なぜかオームなんですけど。で、 1380メガワットを測ってるんですけども、間接的に。だけど認可出力が1380メガワットだから、絶対に超えちゃいけないんです、それは。1時間に一遍コンピューターを使って計算して、打ち出しして保安員に報告するんです。で、1380メガワットを1メガでも超えちゃいけないんです。で、誤差っていうのは2.5%なんです。 ってことは、27メガワットのプラマイ誤差があるんですね。だから、うちらはそのエンジニア、あの技術者のその判断で、それは誤差範囲だからっていうことで、 <laughs> こう下げるんですよ。1381にならないように、僕が計算機に、大型コンピューターにアクセスして、裏技なんですよ、これは。アクセスして、超え超えそうな時に係数をかけるんですよ。0.995とか。 1に対して。それで、認可出力を超えないように打ち出しが。そういう操作をしてたんですよ、僕は。で、それができるのは東電、東京電力の中でも、4000人原子力従事者がいるんだけども、社員だけでも。その中でも2人か3人。そんな技を持ってたんで、なかなかやめられなかった。全くやめさせてくんない。なんでかって言うと、こうやってね、 内部告発みたいなことするわけですからね、やっぱ。あれは間違ってるよ。だって僕、人並みぐらいには正直な人間ですも、ん。だから知りたい人にはこうやってちゃんとアナウンスして、本当の情報だけ、さっきの占領、単位時間あたりの占領率をどうやって年間に変えるのかとかって、そういうことも全部レクチャーしますんで。でそういうことを危惧して、東電は僕に会社辞めるときに、 850万円退職金上乗せしてくれたんです。その時に、本店に呼ばれて副社長に、木村君分かってるよね。何が分かってんだろうと思ったけど、分かってますって。分かってるよねって言われたら分かってます。分からないとは言えないんで、じゃあもう帰っていいよって言われて、もう面接5分、5分もかかんなかった。2分。それで850万上乗せしてくれて、 で、まあ、1300万もらって、まあ、親が事業やってたんで、全部そっちに全部回しちゃって、今はそんなお金持ってないんで、あれなんですけどね。まあ、そんな面白い話が一つあって。えー